Մամ, մամ, արտնացիր։ Հիմա ես քո գիշերվա անցած երազնեմ։ Այնպես ամուր կրկեցիր դու ինձ։ Ես այնքան երկար համբուրեցի քեզ։ Արտնացիր մայրի։ Ես հիմա արդեն արևի շող եմ։ Դեմ չեր բլուզիդ աչքերդ բացիր։ Ես առավոտդ պատվող աղոթքն եմ։ Ու մեղ զեփյուրն է վարսել շոյով։ Ես հիմա մայրիկ սառ աղբյուր եմ բայց չի հագենում ծառավը հոգուտ։ Էս այն մի կտոր ցամաք չոր հացն է, որ քարանում է կրկին քոմանոտ։ Ես քո ձեռքերը թրջեմ ու դողն եմ, եւ ցած ընկնում նամակդ վերկոտ, ու քո նոր սրտի զարկերի տերին եմ, եւ շատ է ցան վեր կտանոտ։ Ես հիմա մայրիկ տխուր մի վեհապարտ եմ, մայրական տխուր կերպարից առաջ։ Նեի, որ չկա հիմա քո կողքին։ Նեի, որ վիշն է պատեր քո հոգին։ Ախ ինչ կլներ գետ ակնթարթով։ Ետ կային մի պահ, անցած օրեր մեր անհոգ ապրած։ Քո որդին եմ ես, ազնի ուշի տակ։ Իմ հողին ջրին հավերն ահատակ։ Ինչ էլ որ լիներ կյանքս կտայի։ չգիտեմ ես, մամ։ Դու չարտասվես։ Արդյոք եմ հիմա քո կողմից կախված, խորը հառաչ եմ կրկից դուրս թրած, քո դեղահավն եմ ուժը կորցրած։ Քո վերջին մոմն եմ հուսահատ վարած։ Մամ, մամ, լսում ես դու ինձ։ Պատուհան բաց, պատուր։ Ես մից կարուն եմ ջրել քո կյանքում, նոր հարսանիք են մեր քաղցը բակում։ Ես դե այն բալիկն եմ, որ լավ Այն պատանին եմ ճարպիկ ու անկար, որ պայուսակը մուտքի մոտ նետեց, վազեց խաղալու, ինչ լավ պատկերներն է շշիրում։ Դու պիտի ժպտաս, դու պիտի ժպտաս, այն նորահասին, և նորը պիսան քո զավակիչի։ Դու պիտի ժպտաս նաև պատանում, որ ջուր է խմում պատուհան տակ իմ որ շաղթյուրից հերթի ունի, պարսած այն կարդում։ Դու պիտի ժպտաս ու ամուր գրկես հենց նոր մայացած իմ ընկերու փոքրիկ բալիկին, որ քո թորը չի։ Դու պիտի ժպտաս այս նոր օրերին, մարդկանց աշխարհին, քեզ նման տոկում բոլոր մայրերին։ Թող նրանք այդ ժպիտի մեջ ոչ ողջ տեսնեն իրենց զավակին բոլորի մեջ ինչ մտածում ճիշտ է իմանալ քո կողքին